Yep，and yeah，I just quit my job over a month. Yeah，我前一份工作又离职了。那事情是这样的，其实是啊，一半是来自于家里的压力，另一半也是来自于公司本身没有呃没有案子，所以又妈的花时间调去台南。那薪水其实也没有多给多少加急 然后你却要从可能一天原本是八八小八个小时到十个小时左右，你却拉长到了十五个小时。早上五点起床，六点到公司，坐车到台南南科，八点八点开始工作，做到下午五点，五点再回慢慢塞回来高雄。Seriously shit, huh? And um, so that's the problem. So I just quit my job at 8:13, and you might ask me what what are you going to do right now？我现在准备在做一个自己的品牌，对，那其实从九月初就一路的忙到现在，那就是中间商标注册啊，弄到一些产品去找厂商谈，然后开始做一些社群，social media。那我本身对这个东西有更大的远景跟发想，那我可能之后。 呃，比较成熟的时候会再跟大家分享这一块。那大致上是这样子。那关于离职之前，其实那个故事更长啦。就是哦，对了，可以 share 一下，就是那时候因为要去人家台积电那边做盖厂，那要劳工健检嘛，那我去了高雄三多路某一家私人的医院去做体检，结果嘞。 那个体检数值，我的肌酐酸还是肝肌酸二点零哦，二点零的状况下显示，显示了说我身体有可能是肾衰竭的状态。So that's why my problem, my family g u t s said you have a seriously problem。家里的压力来自于此。好吧，那既然这样，那就休息一下子，然后去检查看看。 结果嘞，数值都正常，没有问题，很漂亮，很漂亮的十六万，因为一颗八万，哼， <laughs> and 顶多顶多，哦，就是照超音波出来说，哦，你有一点点脂肪肝哦， <laughs> OK，so 就是一个一场乌龙啦，那就是验出来一周，吵吵一周，然后离离一周。 检查检查一周，差不多就是这样。然后这也是妈拉了也快一个月，and that's it. You might say you might run out of free man, but I have to say that you have got a seriously stress on you, on me. So we'll see what's gonna happening after all this shit and I started to do my brand and hope you guys will enjoy it. 那今天是我生日，所以我决定出去拍拍照片，不是用相机，也不是用 GoPro，用底片。那希望大家会喜欢这支影片，呃，单一视角，骑车录影拍照，就这样，Enjoy。it。 Reaching in my aura, come and see the other side. Same time, stay for you. They don't know my high. Wonder how I move, and in my eyes, I can show you the vision in every step. It's bigger than your regrets, so forget about that shit. Move forth, not so stiff, so uh. Fell in the wave, I'll become a tsunami. Build till I crash, wondering who would got me. See these this ain't a safe place for us. They're all demons, face covered in angel dust. How many? 喜欢这里的街景，用两台拍出色调，可是我怕变形。侧面，但我屁股已定超湿。嗯，好像不行了。 原色拍一张。 this spot. How many left? Who made it out? Let us band together, rejoice in stormy weather. I've seen better days, half of you don't get it when the rhyme is so raw, leave your tummy upset. Most you motherfuckers would've never even guessed that it's my time calling 999 you can't find something similar. Why been bedroom rapping till I'm out of this? I need an antidote. Not a big fan of those rhymes like knives, but you're melon like a cantaloupe. Fuck what you've been handed. Think a downfall is a highlight till you look at it in hindsight. I've got nothing to lose, I'm all in. Only way to grow now is to build from small wins. 以前较古早的迄种透天建设，吼，可爱可爱。 It's my time, there's just one reason I'm awake Travel miles and miles away Just to find that better place Yeah, Okay, and they know nothing about my Yeah, if I fall to my death I hope I break the silence I've got a sixth sense activated. Say my name five times to bring out the haters. Only got four members at the moment, and I'm the fucking warden. Dry beam, three eyes open. You want peace with only two fingers up. Get shut down, no chance. One never been enough, so I live like it's my last. Wonder what I got right behind my mask. Doomzilla bang loud through the goddamn ox. Ended up here at the Pandora's box. Pray that somebody can watch my moves. Your words ain't truth. Views from the chamber give a fuck about a booth I don't trust everybody that's been rolling with me I keep them right around my waist if you are closest to me Do what I'm supposed to Lately I've been talking to ghosts They tell me cut off anybody trying to hold you back And it's my time, there's just one reason I'm awake Travel miles and miles away Just to find that better place, yeah, okay And they know nothing about my 刚好塞在一个位置啊，一个中心线啊，来跟各位讲一下啊，刚好塞在这个位置，一个中心线，要有一点想象力，这里就是所谓的第五十一还五十九的从化区了啊。我是觉得哈，也经过二十年了，房子也逐渐有了，那我觉得政府如果未来它能够像香港一样。 变成一个商办住宅的集合体那这里就是未来的发展重镇，嗯，要有一点想象力啦，可能五十年吧，谁知道呢？也有可能这几年都维持这个样子啊。 好，然后剩这一张业务应该快拍完了啊，拍一拍啊，看，还是了未啦？看。 我刚下到翕一张，一个风景啊，安尼，刚下下。啊？哦，无啦无啦，艺艺术照尔啦，风景啦，唔免挂口罩啦。我翕一张就袂来照啊，谢谢啦，拍摄啦。 Mm-hmm. throw it all away. I'm in charge and now my future's determined Because I can't be fucking asked and they say nobody's perfect so let me tell them. It's clear to see I've hit rock bottom yeah. I'll start shotting, that's how all the rappers in the game got in It's fair to say I'm not seen shopping My boss is telling me that all the floors need mopping Now I don't see options but I don't plead for them I'm happy doing nothing, I can sit around without a problem Even though I've lost the love of my life Now my friends don't wanna know the guy that cries all the time But that's life, I can say that I'm imploding inside Smoke a pack of cigarettes because I'm glad I'm alive And it's fine, I can wash it down with bottles of wine When I wake up in the morning I'll be glad I didn't try It's alright, skipping the days I'm loving time wasted I'm not feeling my age but then I feel ancient. Work a minimum wage instead of getting paid to slay the main OK，电池没电了，那刚好转到一个小路里面，嗯、呃。 就很棒，又很棒，那就拍一张。 I'm happy doing nothing, I can sit around without a problem. Even though I've lost the love of my life. Now my friends don't wanna know the guy that cries all the time, but that's life. I can say that I'm imploding inside. Smoke a pack of cigarettes because I'm glad I'm alive and it's fine. I can wash it down with bottles of wine When I wake up in the morning I'll be glad I didn't try It's alright, skipping the days I'm loving time wasted I'm not feeling my age but then I feel ancient. Working minimum wage instead of getting paid To slay the main stage I can't be asked mate I'm not putting in effort, I want it guaranteed. I'm not learning no lessons, I don't know what you mean. I don't need all this pressure, I'm done with smoking weed. But I'll sniff coke with a tenner and wash it down with lead. I don't wanna graduate with honours, I'll take the course and fail because I didn't show my face for it. I don't mean as in I'm wearing a mask, I mean I didn't leave the house and ever make it to class, it weren't hard. I could have a million in cash, I would give it all away to have my dog on my lap one more time. I could have a million in cash. I would give it all away to have my dog on my lap, that's a fact.